哎没有，哎没有，马哥，先别问，先别问，先别问，先先先。来，把老赵彪，把老赵彪，把老金彪，逮住了，逮，今天来搞逮，逮着了。交兵了，军，敌人来了，快撤！ kia kia kia nó là chỗ nó cả rồi rồi rồi cái là ngu rồi à... chưa chậu đây đi 后半后半后半部嘛。 ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခြေတန်းတော့ကြာရမှာကပါမလားအောင်အောင်အောင်ဒီကမဘယ်တော့ပြတော့တော့နှစ်ဖွဲ့ပြစ်နေတာလီယိုဘလို့တော့ပါအဲ့ကောင်တော့တော့မှာဟိုဘက်လမ်းပြစ်သွားဒီအောက်မှာတရားဒီအောက်ကအောက်ကကောင်နေပြစ်သွားဒီအောက်က Watch out ကျွန်တော်ဘာကြောင့် 哦，高了点，哇，鸡血刀嘞！哟，鸡血刀嘞，弄了呀！哦，鸡血刀嘞，弄了，呀，咦，那三个嘛，不能把那个，那三个嘛，不能把那个武器了，血刀嘛，就血刀嘞，脑子里面的武器了，还少一，多少？高那边弄完了。少少少！我加嘞，我加嘞，就打起。安乐台玩的怎么样了？泸州高那边问完了，泸州没有？哎，哪里哪里？哎，哪里了？ 喷是走比，啊！哪里哪里未完了，刚走哩。那天天都有鸡，哪里特别来着？啊啦，那天天都有鸡，哪里特别？大鱼啊啦，先当先当控制。发微信了，发微信。别往起丢，别往起丢，别往起丢。 어마 어마 어마 어마 제대로 제대로 제대로 제대로 야 막아라 떠비야 막아라 막아라 막아라 막아미 아웃생겨 봐라 라 아미 근데 비면 라 미나 떠비 가마 아미 기바이 라 아미 기 나가요 요 까마 슈 야이 막아는 거또 샤비면 라 아와 베이 아와 아야 다야 베이 다야 에이 아봉 아봉 아봉 아봉 아봉 아봉 아봉 ai bong ngon được hả? Bây giờ thì bắt tao ai lên đây mà ai tập mà ai bong tập mà. Ê, hả? Làm gì hả? Làm gì đấy? 我看还是别那么加油了，马哥呀！呀，天天那边，天天天天那别别哦，哎哎哎哎哎哎呀，哎哎呀，马哥，先别别，先别别，先别别，先先先！你嘞？把路导标，把路导标，把路去导标。这周哪？这今天哪够这？在哪了？今天哪够挨嘛？在哪？哪？今天哪够没在哪了？不，这周哪？哪哪哪？ ဒီမှာချင်းနေရချင်းနေချင်းနေရရေလီယွန်တို့လီယွန်တို့ချင်းနေရပြီချင်းနေချင်းနေရပြီလားချင်းနေရပြီလီယွန်တို့ရေကျွဲနဲ့လီယွန်နဲ့ချင်းနေရပါပြီလီယွန်ကျွဲကိုပေးစီမလားနည်းနည်းအနေများမယ်နော်ကျွဲကိုပေးစီရင်တော့အခုပဲဆိုပဲကျွဲကိုပေးစီတော့နည်းနည်းအနေများမယ်လီယွန်အဲ့တခုပဲပြောမယ်နော်ကျွန်တော် ကျုပ်တော့ကြောက်နေပြီကျုပ်တော့တကယ်ကြောက်နေပြီကျုပ်တော့တကယ်ကြောက်ခုနကလေဟာလားမင်းတို့မင်းတို့လင်းတော့မင်းလင်းတော့ကောင်းနဲ့သွားဘာမှကြားသေးရအောင်မင်းတို့ကြောက်နေပြီရောက်ကျွေးကျွေးကျွေးတော့ကြားလာလာပွေရရရရရရရဒီမှာဒီမှာဒီမှာဘရို I got surprise ကျွေးတော့ဖြစ်ပါချင်းနေချင်းနေပြောပါမားလို့ကျွေးတော့ကြောက်တယ်ကျွေးတယ်ငါတော့မကမကတော့မကတော့မကမကမကခွေးကနေကျွန်တော် MK နဲ့မိုက်တဲ့ကူတာကြီးရေ okay ဗျာကျွေးတော့နည်းငယ်ကြောက်တယ်ဗျာ မှလည်းရပ်ပါခုနဆိုင်ကပေါ်တက်နေတာတကောင်သွားမလို့ဟာတက်မကာအာငါလူမဘရာစီယာဒီဘက်သွား Watch out အာဒါကမ်းမှာဒီဘက်ဒီဘက်ဒီတရားမကာဟိုဘက်ကပုံနေရလားဒီဘက်ကပုံနေရမကာအဲ့ဘက်ကမင်းကန်ဆက်ကိုရောက်ဖို့အဝေးကူရမှာဟာဒီမေမတော်လေခဏလေးဒီမှာရေကူးနေရတယ်ဒီမှာနှခမ်းနှခမ်းမွေးတို့ရခြေလိုက်နှခမ်းမွေးရခြေလိုက်နေအာလူ La buena. Eh, la cual. Té muy mula. Trao thân nó làm đi. Té muy mula, té muy mula. Mo mo khuna no no, dame piano que vi dog. Dego thân no, dego thân no, dego thân no, dego thân no me. Tao tao tao tao la. Tao tao la. Ayo, a mai ne la, mai ne. Boy, boy. Boy. Boy la. Mo sei, mo sei. Rifle, rifle, rifle. အာယောဒီကိုတော့ပါပြီဒီကိုတော့ပါပြီ một nốt kìa chứ nó bảo xoay vào chết biết này mà bảo em kịp biết bảo này em qua với chị mini tay thóc rồi chết rồi chết chết rồi chết rồi muốn biết mà lại rồi mà cả mấy này này còn phần này có nói chứ đâu đủ một tiêu là cũng là nó nó lý còn nó mà con nó bị nó nó nó nó bị nó no no no no no Go, go, go, one, go. Đây là, cố vào phòng vàng, vàng ở factory, cố vào phòng, cố vào phòng tu factory. Ông ạ công tôi là cố đã bắt đây hả? Phòng, go, ngã tôi chịu. Mà cái gì, ngã tôi chịu bảo ấy. Bà gao cháu bị đâu Ô, chỗ này quá, theo rồi, theo rồi Bà gao ngã tôi chịu. <laughs> လည်းတွေးရောက်သွားတယ်အေးမမမေးအဖြစ်ဖြစ်လေးနဲ့ရှော့ရမှာတိလား Love you baby တော်သေးတယ်ကံကောင်းလို့မသေးတယ်မကာကြီးအဲလုံးဝ brother ကြည့်ကိုဗျာလားရှော့ရှော့ပြီဗျာတော့မိုက်တယ်ကြည့်လို့ share ပဲကျေးဇူးပါဗျာကျွန်တော်ထပ်ကြည့်တော့ပါ thank you တွဲတဲ့ဆက်ပဲကြံတယ်ခင်းလိုက်တာတော်သေးတယ်မကာကြီးအေးပါလားအေးပါလားအမအမပါတယ်မအမလေလာလာကြိုက်မရ MK ပြကမှာ MK ချလာချလာကျွန်တော်ပြန် MK ကြိုက်မလား anh dạ, nghĩ cái xe chung nhỉ rồi em sao sắp cầu nó đúng không nó quay đúng không anh nhìn nó em em kia sao sao sắp cầu có mà ra nó sao em hát chị à em hát chị à lý đâu mày chỉ lúc bảo hả đi mà marked an enemy's death crate I got supplies so far away to the 哦，打过来，哥过来，我拉马炮了，那么炮啊，我看呀，你们马炮，到到到他，他确定那个，但是，射，go go go go go，面，哎呦，射，射偏头啊，马哥，他射，三射那部位，那个。 မ်းမှာရှိရိုးစော်ရိုးစော်လေးသွားမယ်ရိုးစော်လေးကဆိုင်သွားမယ်လားရိုးစော်လေးသွားမယ်အမေငါငါငါငါတော့တားပွတ်အဘကမသွားနဲ့လေအော်တော်တော်ဟုတ်ပါဘူးအဘကမဟုတ်ဟိုရှိဟိုဘကဟိုဘကသွားပါဘကရိုးစော်ရိုးစော်ဆိုတော့ဒီဘတရားသွားအောင်ဒီပတ်ကြည့်ဒီချိန်မဲဆိုရင်တော့ဘလက်မပါဘူးဗျာပတ်ကြည့်စီအရှိတူ9နာရီလောက်9နာရီလောက်လုံးတိုင်းဆိုတော့ဘလက်ဘလက်ပါမှာအဲ့ချိန်ကဘလက်ကအဆင်ပြေတယ်ဗီဇာပရိုဂရမ်တော့သူကအဲ့လိုမီးတာလေအဲ့ချိန်ကမီးရအဆင်ပြေတယ်ကွာဒီချိန်ကမရဘူးဒီမလောက် ပြီးမိဆက်လက်လို့ဟာရှေ့ပါရှေ့တယ်ရှေ့ရှေ့ပါရှေ့ပါရှေ့ပါအများကြီးအများကြီးအများကြီးရောဘာကအဲ့ကားလေးတော့ကွဲနေကြောက်ဒီရှေ့အဖြူရဘာကြီးတော့ကဒီအဖြူရောဟောဒီမှာ Watch out ဘာဒါစီးလို့ဒီရှေ့အဖြူရဘာကြီးတော့အော်အဲ့ဒါစီးဖို့လောက်တာဟောဒါစီးဖို့လောက်တာလားအထားဒါရဘာကြီးတော့အထားဒါရဘာကြီးတော့အာရရရရရငါတို့ကပြမိုင်းလိုက်ရမိုင်းလိုက်တာမိုင်းလိုက်တာအာရရရဒါပါဒါပါကြီးတော့ တကုံအဲ့ခုနှစ်နာရီခွဲလောက်ဆိုအဆင်ပြေရယ်ခုနှစ်နာရီခုနှစ်နာရီကျော်လောက်ပေါ့ဗျာခုနှစ်နာရီတော့မခွဲတော့ဘူးဘာလို့ခုနှစ်နာရီလောက်စကျင်တာလေဟိုကောင်ကခုနကဘလန်နဲ့ဖုန်းပြောသေးတယ်ကျွန်တော်ခုနှစ်နာရီလောက်ပိုအဆင်ပြေတယ်တဲ့ဘေးကြီးတဲ့ခုနှစ်နာရီတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်ကျရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောအဲ့ဒီရှိတယ်နော်ခုနှစ်နာရီလောက်လိုက်ဘေးကြီးတဲ့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ကခုနှစ်နာရီလာခဲ့မယ်အပတ်မှမရှိတယ်အပတ်မှမှာကြောင်ငါအတန်မကြားတော့ငါပြီးလိုက်တော့မယ်လက်ပစ်တယ်ရှစ်ဟုတ်တယ်တန်း အဲ့တော့ကျွန်တော်မနှက်ပြန်9နာရီလောက်လာရလိုက်မယ်လေပတ်ကြည့်နော်9နာရီကနေ9နာရီကျွန်တော်လာရလိုက်ပြုတ်ကြတာလေလေးမပွင့်ဘူးပြုတ်ကြတာတော့လေးအလေဒီကိုဝင်ပါလေပွင့်တယ်ပွင့်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပဲကျွန်တော်မပွင့်ဘူးဒီတိုင်းကြာဘယ်ရပြစ်နေရတော့ငါ့မဲဆက်ကွာလပြုတ်ပင် auto ready လေးပွင့်တာမလားမပွင့်ဘူးလေ ပွင့်ပါရောကျွန်တော်လေးလေးပွင့်တာပွင့်ပါလေပွင့်ပါလေတော်တော်ဒီမှာဘလို့တော့ပါအပေါ်လည်းပြုတ်ကြရင်တော့ပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေးလေးမပွင့်ဟာဟာတောင်မောတောင်မောပြစ်တာအဲ့အောင်ရှာပြီးတော့ပါဗျာနော်အော်တွေ့တွေ့တွေ့တွေ့တွေ့တွေ့ခဏခဏတွေ့တွေ့တွေ့တွေ့တွေ့ပြီတွေ့ပြီတွေ့ပြီတွေ့ပြီဟုတ်ပါဘူးဗျာ တပင်နဲ့ကွဲနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တွေ့တယ်တပင်နဲ့ကွဲနေတာခေါင်းမမြင်ရခုနကခဏကိုပဲခြေတော့ပဲမြင်ရပန်းအောင်လေပန်းအောင်လေပန်းအောင်ခန်းရောက်လာတယ်ပန်းပန်းအောင်ဆိုမင်းကြိုက်တယ်ဒီမှာကညာတော့နောက်နောက်တပင်ကို Mark ပါ the ရ location. ချက်မှန်တယ်ဝါအော်ရောင်းအောင်ရှယ်ပြစ်တာရောင်းကြီး Help! mấy chưa đi, tha bốn hi. Đây, đây, đây, đây. Tao mua mà, tao mua mà lấy xì vậy. Ấy, ấy mà, ấy mà lấy, nãy ấy lâu mà xì vậy nó, bị giờ à, thầu rồi. À, phải cái nào đi bị. I got supplies. Thank you. Tôi đâu chỉnh nhá, phụ sinh bị lại giải bá biểu. ဒါပေမဲ့ black ကတော့တစ်ခါတည်းမှပါတော့မှာပေါ့အမြဲတမ်းတော့မပါဘူးရှင်းခုန်ရရကျွန်တော် AC ကိုပေးချင်နေနေရဟေးခုန်ကိုဆိုအဆင်လက်ခေါပြေင်လိုက်တဲ့ခေါင်လိုက်လေโอเคဒီနေ့ဟိုရ point တွေအရင်များရင်ထောက်ရတာဒီပဲခုနကဒီဘက်ရန်ပြစ်တာဟောဒီမှာဒီမှာဒီမှာ Location. အဲ့ကောင်ပြစ်တာတော့ငါ့ကိုပြစ်တာအဲ့ကောင်ခုနကဟိုကအဲ့လိုမျိုးကဘေးကနေအတန်းဒီဘက်ကဒီဒီအိမ်တော့ကိုဒီအိမ်ပဲကွာ Mark အိ the မ်နဲ့ငါ့ကိုပြစ် location. တာခုနကဟိုကအဲခုံးဝိုင်းခုံးဝိုင်းစပိုင်ဒါမန်စပိုင်ဒါမန် Spider-Man, Spider-Man နဲ့ လာလာကုန်းမလားကုန်းမလားကုန်းမလားကုန်းမလားလာလာလာတော့လာလာတော့မလားတော့မလားချက်တဲ့တော့ဖလဲခေါ်တာလေလေခေါ်အောင်အော်ဖလဲခေါ်တာလားသွားမလားစောင်းလိုက်စောင်းအော်စောင်းရစောင်းရစောင်းရတော့တောင်ပေါ်မှာလည်းရှိရခုနကဘလန်တကမတွေ့ရကြဟိုတနေ့ကလာဆော့သွားသေးတယ်လေဟိုတက်လို့ထားအချိန်လာဆော့သွားတယ်တနိုင်လောက်လာဆော့ ဘေးဆက်ပေးရောသူကကြီးအောင်လဲသူကလည်းပြက်နေပြီတလားရပြင်းနေရချာချာချာချာချာပစ္စည်းနဲ့စကုတ်အတူတင်နေလားလာဆွဲကြည့်ပြလားဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှကြောက်ဘယ်တော့မှကြောက်အာမလေးလို့ရှိတော့အာမရဲပါလို့ Watch out ကြောက် ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါကုတာကားမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအာရအမားကြီးရရောက်ဖက်ရရောကွာသွားမလားသွားမလားသွားမလားအဲ့ဘက်သွားမလားတော့ပါတော့နော်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ် Watch out ကားရိုင်းပဲ 跑天的挂，不卖好挂，白捡的也三玩三的瓜，你都、都、都那点老挂了，我挂一打的跑的。鬼叫鬼叫，哪个？提线嘛，提线嘛，有没？哇哇我睡了，哇睡了，哇哇睡觉了，我那谁抓药了？抓药。对呀，我谁抓药？对呀，对。 ထွက်မလားမပြစ်နဲ့ဘောဆိုမင်းမတောင်းတောင်းမတောင်းဖလိုက်တော့ဖလိုက်တော့လာလာလာငါဟောလာဘယ်ထဲသွားရအောင်လားနေတော့တော့တော့ကျွန်တော်လာလာလာကျွန်တော် လို့လို့လို့เออไม่ได้โทษโกโกโกโทษโทษโทษตะกายโทษตะกายโทษตะกายโทษเนี่ยถั่วมาเยอะเนี่ยอ่าไอ้เนี่ยเปียโทษเปียโทษเปียโทษแทบไม่รู้แทบไม่รู้ไปเลยเอ๊ะพี่พี่สปีดဒီရှိမှာဒီရှိမှာတကောင်ရှိတယ်ခုနဒီရှိမှာတကောင်ရှိတယ်မကခုနဒီရှိမှာတကောင်ရှိတယ်ခုနစပိုက်ဒါမန်နဲ့ကျွန်တော်လိုက်လိုက်ထားလိုက်ဟိုက်ကတကဟိုက်မှာပုတ်ပြီးပါလေစားတာဗောရဲရဲရဲဟိုမကကြလိုက်တော့မဟာလားဟုတ် ဒီဘောနဲ့ပြလို့ရတယ်အဲ့ဒီနားမှာတကောင်တွေ့ရနော်အတင်းနေတာကြီးရဲ့ဘောလုံးမှာပဲဘောဘောဘောဘောဘောဒီတောင်မှာလည်းရှိရ Mark the location အော်အပေါ်နေလေပုံတူတော့များတော့လားမသိပါဘူးကွာဒီတာဘယ်လောက်လဲ 이래 건너 아 까먹어 가만 너야 나가 오늘 아니야 오, 나 까로 노래 형 예. 야, 나와 비 나와 비 나와 비 나와 비는 야로 예. 나와 비는 예. 아, 또자 또자. 오케이. 오케이. 오케이. 비 또메. 오케이. 비 또메. 야, 내비. 라이 과. 이제 좀. 베이 베이. 3번 3번 하나. 지라. 3번 3번 하나 mắt lại dạ, dạ, dạ, nhau có một còn tiêu chảo đấy nhau chơi mắt đấy mắt lại mắt lại mắt lại nếu cho nó cú đó rồi mà các cái các cái biển các cái biển này cú đó là cái cái biển này đúng người mà nó ờ, không ra à? mà úp cũng bị làm gì vậy mà ngay tao làm gì go go go go go số số số số số số nó khai tao nào số nó khai tao nào này độ mía rồi. โอ้ခုနနှစ် shot လေးကလာလေးပါကွာတကောင်ကပြေးနေတာတကောင်ကကားလေးကားလေးနဲ့တွားနေတာကားပေါ်ကောင်လေးပြန်တုတ်ကြသွားတာ charging ကဖြည့်တော့အာလည်းကွာ speed charging อ่ะဟောဒီဟောတော့နာပြီနော်နာပြီနာပြီအေးနာပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့နာပြီ nice bro thank you ပါခင်ဗျာအဘအကျော်ဆိုတော့တဲလေးနမလေးမနေ့ကနှိပ်ပြကြအောင်တော့ဝိုးလေးနှိပ်ပါဝိုးလေးဝိုးလေးလည်းရတယ် အိုးမင်းမင်းကျွန်တော်မရတော့ကျွန်တော်မရတော့မရတော့ဘူးဘကအေးမင်းပတ်သွားနေရမရတော့ဘူးတေးကြီးဘာမှမရမှာဘာမှမရဘူးဘာလို့မပတ်လို့မရဘူးမြည်ကြီးခံဘာလို့တော့မရဘူးဘာလို့လည်းမရဘူးမြည်ကြီးခံတာဟုတ်တယ်တော်ပြီလမ်းကျက်တယ်ကောင်းတဲ့တာကြီးကောင်းတယ်လက်သွားပြီမရတော့